Els mantons de Manila, o mocadors, que és com també es coneixen, eren les peces més valuoses, les més considerades i més estimades per les dones alcoblanes. Per això, quan es feia el repartiment de les herències, aquestes prendes es separaven en primer lloc. S'utilitzaven per a mudar. Actualment és una prenda que les dones encara continuen vestint per a esdeveniments importants i dins de les festes s'utilitza com a complement del vestit de basquinya per a la processó de la Verge de la Salut. A l'exposició mostrem aquest mocador i tardà de finals del segle XIX, un manto de seda amb motiu ori motius orientalitzants molt característics d'aquest tipus de peça. Aquests mocadors realment procedien de la Xina, encara que popularment es coneixen com a mantons de Manila perquè embarcaven des del port d'aquesta ciutat de Filipines cap a Espanya.